आज माझे सहकारी दिलीप हरिभाऊ पाटले यांचा म्हणजे दुर् दुर्दैवी आत्महत्या करण्याचा प्रकार घडला तो अतिशय वाईट स्वरूपाचा असून मला असं वाटतं की ज्या मागण्यासाठी आमचं काल उपोषण चालू होतं ज्या मागण्या जरी शासनाने मंजूर केल्या असल्या तरी त्यानं त्यापूर्वी देखील मला ते नेहमी म्हणायचे की आत्महत्या शासनातून निर्णय करू आहे त्यासाठी काय म्हणजे सरकारची काय भूमिका आहे नाही तर मग माझा राजीनामा घ्या राजीनामा घेण्या देण्यासाठी काय काय केलं पाहिजे या गोष्टीवर त्यांचा नेहमी जोर असायचा त्यांची परिपूर्ण अशी त्यांना हे होतं मनोमनी त्यांचं ठसलेलं होतं की एस टीचं शासनाचं होणार चोवीस तारखेला जो अहमदनगर विभागीय मेळावा झाला त्या मेळाव्यामध्ये आम्ही ती मागणी केली होती तेव्हा इतका त्यांना आनंद झाला होता त्यांनी मला अक्षरशः मिठी मागली होती म्हणून या महाराष्ट्र शा सरकारने आणि एस टी प्रशासनाने याबाबत पुढील पावले उचलून कामगारांना महाराष्ट्र शासनाचा दर्जा देऊन खऱ्या अर्थानं दिलीप हरिभाऊ काकडे यांना श्रद्धांजली अर्पण करावी की या सरकारला पुन्हा पुन्हा एकदा आज आत या क्षणाला अठ्ठावीसावा बळी केवळ आणि केवळ हा एस टीचं विलिनीकरण महाराष्ट्र शासनामध्ये व्हावं म्हणूनच झालेलं आहे तरी या शासनाला जाग येऊन शासनाने एस टीचं महाराष्ट्र सा सरकारमध्ये विलिनीकरण करावं एवढं या ठिकाणी मी सांगतो आणि तीच खरी दिलीप हरिभाऊ काकडे यांना श्रद्धांजली